टीवी कितनी देर तक देखते हो तीन घंटा अच्छा और फेसबुक कितनी देर तक चलाते हो दो घंटा अच्छा और व्हाट्सएप कितनी देर तक चलाते हो पाँच घंटा और घर वालों के साथ कितनी देर तक रहते हो एक घंटा अच्छा और काम क्या करते हो घंटा